Metricamente attento, intendo che non perdo tempo Prendo la parola un segno sopra il foglio, un beat che suona dentro Chiusi in più fusi fuori il mondo, in fondo meglio Che ho la musica un appiglio che anche muta Lei mi aiuta a stare sveglio come è Vito così che per te, sintomo bit che per Sembra che parte e t'attacca e ti impatta ma la ti dura seconda da me Gira una carta, parte una tu quarta, tantata sta gem A realtà che parla troppo e farla porta A Ammetti rima, panzile contort Scrive sfide pa sort, grida da forte Mettiti in forma, guerra fuori a porta Senza l'uniforme, pur senza un porto Te deforme te deforma, composta Componi, scomponi, scomposti Apposta l'informazione, o coste a rivoluzione Impresentabili, non fa non finzione Nata dimensione, te ridimensione Senti che bolle in pentola, il suono chi lo rivendica Il buono di chi non mendica, il dono della fonetica Giri tra mille raggiri, tra trame sottili Tramite quelli che ammiri ritrovi il senso di stare tra i vivi Cacciano i palliativi da sta società di pazzi Fotte cazzi, tanto c'ho la fotta in bocca con i miei ragazzi Non fa Tra i palazzi come nei block party DJ non ci crede quando realtà, sente quanti battiti In realtà c'è un bacio e per questo faccio chiasse Già dei timbi di salasse per a 30 anni e passa E passa ma sto passo, passo timbo menta tasse Può darsi che se dorma qua c'è devo collasse già stavi ogni qui staccatene che von Von numero di crasiere basta che ci fanno i soldi Chi dorme non ce ne accorge chi cos'è polatta monge Mentre nata song allonga per resiste sotto il bomb Stento rime attento suoni a tempo quando canto Versi spingo servo a attingo lesto lucido distinto Vesto pratico sticastrometrico no aristocratico Qua suona d'acido Ciò che satarido ciò che da scandalo Non è levitico lo salmo critico lo stagio in bilico Vergente in tripti critico da caso clinico Non fa anche antidoto sintassi ossigeno Lessico stimolo frequenza amplifico racconto esplicito battaglie che combattono 2004 in the street contro i VIP da sti street e mettete da parte mette lit da sti lit vita mica king ricca dica Puglia pa Sicilia unita stringo stretta da Messina a forza non ci manca manca pochi delle volte troppi a forza da sentirvi stomaco c'è volta riatta contorta contro ogni forma di riforma per conforta perché a forza piglia a botta già mi fatto l'osso riconoscimi beat di breeze this is fucking freak Puglia più si lì do you wanna risk mischio sound con i dischi e ti stupisci shut your mouth ascolta bono catalli il beat Magine MC Smosci Oscuri presagi, dimentica gli agi, tu ti piaci Sagaci dai fratelli, saranno schiacciati Sono sempre parati, disastro Di nuovo sul nastro, di nuovo si piange l'ultimo MC scomparso Viveva per poco, per un ventavo dolento don Tiro lo sfogo, lo scrivo per gioco, una vita vuoto verso E nulla nuoto alla ricerca di uno scopo Cosa cazzo c'entra allora vendersi lo scroto Tu mi sparsi, tu mi passi, che dimmi tu Se questo qui non è il momento giusto per arrivarsi Che livello rialzarsi, non parlo di scarsi Mentre sto imparando, sto pensando sul farsi Sì eh, che, 5 in quota non terrore Se ci fai all'amore, sveglio hardcore, sento il suo sapore Mi sono svegliato ormai, sopra sobra, salto sobran Nada vocalist is Patrick and mine, nunca virán My hip hop, hip hop, hip hop, hip hop My hip hop will rock, will rock, will rock My hip hop will rock this shot So I got what it sick tight click and went all out Aldi Bojason, certa cosa buona Norma scorda, quando nangia d'arma Aldi Bojason, certa cosa buona Forma scorda, quando tolta d'arma Aldi cosa buona, certa voce sorda Sono accorda, quando nangia d'arma Aldi Bojason Don't Dharma